أهلا وسهلا بكم أنا مايسترو بشوي عوض ويأتي هذا الفيديو تعليقا مني على مشكلة تغيير اللوائح المنظمة لكنيسة الملاك بحي فيلجويف التابعة لبرشيتنا بباريس قبل ما أتحدث عن مشكلة اللوائح الجديدة أعرض عليكم جزءا مما جاء في الحلقة السابقة نرى منذ عدة أسابيع بعض من شعب كنيسة الملاك بحي فيلجويف التابعة لإبرشيتنا بباريس يتظاهرون محتجين على إدارة الأنبا مارك أسقف الإبراشية وقد ظهر الاضطراب الشديد على أولاد وبناتنا المتظاهرين ووضح ذلك في أصواتهم المتحشرجة وصرخاتهم العالية وبكائهم المرير ودموعهم الغزيرة من عيونهم الحائرة وجاء على لسانهم ادعاءات أدرمت في نفوسنا التوجسات والتخوفات والشكوك وأنا كابن من أولاد الكنيسة سأقف على الحياد وأسمح لنفسي فقط بطرح بعض الأسئلة على سيدنا الأنبا مارك لعله يجيب سؤالي الأول يا سيدنا هل اديت نسخة من هذه اللوائح الجديدة لأبونا إفرايم ولأعضاء لجنة الكنيسة وقتها للاطلاع عليها مسبقا هل أعطوك موافقة لعرض هذه اللوائح على الناس؟ إذا كانت إجاباتك نعم يا سيدنا نحتاج الدلائل التي تقطع شكوك الناس باليقين السؤال الثاني هل اخترت شعب الكنيسة وأبونا إفرايم وأعضاء لجنة الكنيسة هل اخترتهم مسبقا بميعاد اجتماعك بهم؟ وإنك هتطرح عليهم في هذا الاجتماع نصوص اللوائح الجديدة أم فاجأتهم بحضورك وفاجأتهم باللوائح الجديدة دون سابق إنذار إذا كانت إجابتك نعم يا سيدنا اخترتهم يعني مسبقا نحتاج الدليل الذي يقطع شكوك الناس باليقين سؤالي التالي هل تأكدت يا سيدنا من حضور العدد القانوني لإقامة هذا الاجتماع؟ وهل وزعت نسخة ورقية أو نسخ ورقية من اللوائح على جميع الحاضرين علشان يقدروا يقروا كويس ويتابعوا معاك هل قمت بتفنيد كل بند من هذه اللوائح على حدة مع الناس؟ هل اديت فرصة للناس يا سيدنا إنهم ياخدوا نسخة من اللوائح ويراجعوها وبعدين يرجعوا لك مرة أخرى في جلسة تانية علشان يطرحوا عليك الملاحظات والاعتراضات والأسئلة هل اديت فرصة للناس يا سيدنا إنهم يطرحوا عليك الأسئلة والملاحظات والاعتراضات وانت تجاوبهم او تعدل النصوص المختلف عليها هل اديتهم فرصة انهم يسمعوا اجاباتك على اسئلتهم ويفكروا فيها قبل ما ياخدوا قرارهم برفض اللوائح او قبولها ام فاجاتهم وسببت لهم ارتباك وأجبرتهم على أخذ القرار بالموافقة أو بالرفض ساعتها وهم واقفين دون تريث أسئلتي لسيدنا انتهت وأسمح لنفسي بتعليق بعد اطلاعي على نصوص اللوائح القديمة ونصوص اللوائح الجديدة أقول إن اللوائح القديمة هي لوائح جيدة إلى حد كبير جدا منضبطة قانونيا وتحترم قوانين بلدنا الثاني فرنسا التي تحمينا جميعا ونعيش في سلام وأمان بفضلها جميعا وهي نصوص تحترم جميع أولاد وبنات الكنيسة وتحترم إنسانيتهم وكينونتهم الغالية وشراكتهم الفعالة في الحياة الكنسية أما اللوائح الجديدة فهي لوائح معطوبة كارثية لا تحترم القوانين الفرنسية المنظمة للجمعيات الدينية ولا تحترم إنسانية وكينونة أولاد وبنات الكنيسة وتجعل وجودهم كعدمه لأنها لوائح أحادية تسلطية وهي في منتهى الخطورة لأنه كما جاء في البند الخامس أن سلطة الإكليروس البابا والأنبا مارك والكهنة لو أسند لهم اتخاذ القرارات سلطتهم هي سلطة عليا ومطلقة يعني أيا كان القرار المتخذ حتى لو كان كارثيا حسب نص هذا البند لا حق لأحد أن يراجعهم لا اللجنة ولا أي حد من أولاد وبنات الكنيسة ولا حتى القانون يستطيع مراجعته البند رقم 8 والبند رقم 12 يعطيان للأنبا مارك والبابا تودروس فقط حق حق أي بيع أو أي شراء أو حتى حل الجمعية يعني حل الكنيسة يعني ممكن الناس تروح الكنيسة في يوم عشان تحضر القداس فيتفاجئوا إن الكنيسة أصبحت أي حاجة أو حتى اتباعت وما بقتش كنيسة وطبعا بموجب هذه النصوص الأنبا مارك والبابا تودروس هم فقط الأحرار يفعلون ما يشاءون وجميعنا رهن قراراتهم كان ذلك تعليقي على مشكلة اللوائح الجديدة في كنيسة الملاك بحي فيلجويف التابعة لإبراشيتنا بباريس ومن يود من حضراتكم التعليق أو الإدلاء برأيي فليتفضل ولكن أرجو من حضراتكم أن تكون تعليقاتكم مسيحية حسنة وبلياقة لا تعد فيها لا على الأشخاص ولا الموضوع قلت كلماتي وللرب نرفع شكوانا فعليه العوض ومنه العوض